Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Abang Suryato yang berada di kota Jakarta Jangan bosan ya, jangan bosan, jangan bosan melihat saya Mohon maaf ya, bila sering mengganggu, sering mengganggu, sering mengganggu, sering mengganggu, sering mengganggu, sering mengganggu Beginilah Bang Etoy, baru bangun tidur nih, baru bangun tidur yuk ah Kita makan, makan, makan, makan, makan Uh, menunya menunya apa nih? ada jengkol jengkol <laughs> jengkol enak banget ya jengkol uh. eh uh, ikan asin ikan asin fish fish fish uh. tempe tempe tempe ore tempe jadi menu hari ini uh, jengkol ikan asin sama orek tempe dipedesin ya cili pakai cili cili bau cabai cili cili cili cili kita makan ya lagi lapar Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana Pima rojak tanah wakilana adabana Ya Allah Yuk terima kasih ya telah memberikan rezekinya Yuk sahabat-sahabatku kita makan kita makan ya Buat bapak saya buat ibu saya Buat almarhum bapak saya Yuk pak makan pak makan makan Yuk semuanya buat sahabat-sahabat saya Yuk makan makan Minumnya teh tawar teh tawar makan hmm. enak yummy yummy pas bumbunya pas di lidah hasil masakan saya sendiri saya yang masak Mm. Genko. I like Genko. I like Genko, Genko, Genko, Genko. Mm. Mm. Ba, tôi mau Genko. peace peace aduh hmm enak hmm. Hmm. asin jengkol orek tempe hmm. cili jangan lep-lep mulu makan tersakit loh bukan apa-apa saya ngomong begini ya bener nggak susu saya ngerasain pri sendiri pribadi saya telep telep kurang tidur kurang tidur kurang tidur ah, santai aja slow aja slow waktunya tidur tidur makan perut dulu diisi perut diisi menggaji YouTube berapa sih kecil gak di YouTube <laughs> makan utamain dulu kesehatan nanti kalau udah sehat baru enak saya lihat kasihan kalau lagi lab gaya gaya gaya gaya gaya berapa minggu kemudian sakit itu benar itu gara-garanya lab mulu tuh santai aja slow slow slow slow hmm. fokus saya fokus sama pekerjaan masing-masing YouTube sebagai hiburan aja atau sampingan ya pesan saya seperti itu fokus sama pekerjaan jangan lupa sahabat-sahabat saya pemuka, pemalu kalau mau mensubscribe orang channel orang pilih durasi yang tiga menit ke atas jangan yang dua tiga menit ke bawah saya lihat masih banyak seperti itu kita mensubscribe mereka dan durasi 4 menit 5 menit kadang kita sengaja tiga video tapi mereka kadang subscribe kembali ke kita yang durasinya berapa dua menit goblok orang begitu yuk mulai sekarang kita pilih-pilih pilih kalau orang yang seperti itu udah mending nggak usah di subscribe ya bakalan merugikan ingat pesan saya sahabat-sahabatku kalau orang yang suka mensubscribe yang video durasi kecil nggak usah dikembalikan kalau nggak usah di subscribe juga biarin aja karena merugikan kita juga dan sahabat-sahabat yang lain mereka akan mencari keuntungan sendiri ya ingat ya durasi kita durasi jaga durasi ya masih banyak seperti itu ya baik eh, pemula ataupun senior-senior sama banyak seperti itu slow aja slow slow mau ini mau ini oh nomornya tuh nomornya tuh tuh tuh kalau sudah dapet ini jempol eh. lab gaya gaya gaya gaya ah percuma hmm cintai-cintai pekerjaan kita yuk makan dari YouTube itu sebagai hiburan sebagai hiburan aja ya hiburan jangan banyak mengeluh jangan banyak mengeluh setiap channel sudah banyak yang menerangkan tutorial-tutorial nah, ikutin aja seperti itu udah laksanakan ngapain pusing-pusing buktinya ini dapat udah ah, gampang yang penting mencari subscribe jangan barbar -bar, gitu aja kuncinya dan bila ada yang belum kembalikan ya kembalikanlah subscribe-nya karena banyak subscribe saya juga banyak yang belum dikembalikan tapi nggak apa-apa saya bodoh amat buat bekal di surga nanti ya mungkin dia masuk neraka saya masuk surga betul nggak hmm pis pis jengkol I like jengkol yang semula tetap mencari subscribe tiap hari 10 aja 10 channel satu channelnya kita tonton tiga video ya lihat aja durasinya durasi 3 menit ke atas terus komennya jangan spam jangan lupa like nya ya tiap hari aja untuk pemula nah, kalau untuk yang sudah mendekati seribu kejar fokus jam tayang yang sudah di atas seribu nyo jam tayangnya kejar mencari subscribe-nya satu dua aja atau tiga pasti longsornya itu satu ya nggak pasti disisain kejar jam tayangnya live live primer live streaming live silent upload video juga cuma dah upload video shot nggak usah untuk yang sedang mencari 10 dolar semangat begitu kan rasanya mencari 10 dolar itu nah begitu bukti nggak nyata nggak omongan saya mencari 10 dolar itu susah saya nggak pernah bohong apa-apa yang saya omongin itu sesuai kenyataan pengalaman saya pribadi saya keinginnya maju bersama sukses bersama sahabat-sahabatku yuk jengkol lap-lap aja sendiri ngapain ya kolab kolab segala kecuali kalau sudah terkenal baru kolab dan terima kasih yang telah mensupport channel saya dari channel kecil channel besar makasih makasih semuanya yang yang telah menghina saya terima kasih juga banyak karena yang menghina channel saya memfitnah saya wah bikin mundur bikin down tapi alhamdulillah bukti lihat tetap pesan sambil makan ya jaga kesehatan jaga kesehatan jaga kesehatan jangan lep-lep mulu kalau mau malam lep silent aja lep silent banyak kok dari luar negeri lep silent orang kalau lep silent jangan pada diketawain lu bodoh lu bodoh lep silent kita bisa tidur istirahat Hah. PA lu banyak luar negeri lihat dah luar negeri pada begitu hmm. ilmu mahal guys ilmu tuh mahal hmm, kita berbagi aja berbagi lab mas selalu aja lab mau lab mau bikin video dimanapun jadi fine ngelap pakai baju baju yang bagus rapi padahal lu jelek lu tuh jelek <laughs> slow aja slow apalah adanya ntar kalau udah dapatkan ini baru udah dapat gajian baru lu mau banyak gaya boleh jaga silaturahmi ya silaturahmi itu yang paling utama sahabat-sahabatku hey hey hey hey hmm. Hmm. ayo yang mau saya puterin jam tayang ayo sini daftar daftar daftar daftar susah seamat nih jam tayang jam tayang tuh paling gampang yang susah subscribe jam tayang ah kecil buat saya bener karena saya udah tahu triknya ayo nonton video saya sih di skip skip makanya pada bodoh jangan skip dah nyampe akhir jadi <clears throat> enak bakalan minum ah <clears throat> aduh alhamdulillah ya Allah terima kasih Alhamdulillah belamin terima kasih Allah yang telah memberikan nikmat dan rezeki saya kesehatan saya ya Allah hmm, lindungilah uh, ibu saya yang di kampung semoga dia sehat-sehat selalu dan buat ayah saya yang atau bapak saya yang udah almarhum semoga ditempatkan di surga sana amin ya Allah ya Rabbul Amin yuk tetap semangat jangan menyerah jangan pantang mundur yuk maju bersama sukses bersama kalau saya lab tidak menonton tidak apa-apa slow aja tapi kalian kalau kalian kalian lab saya pasti datang pasti hadir menyempatkan waktu ya meskipun saya tidak menonton lab paling saya eh, bakalan uh, di video-video kalian pasti hadir ya slow aja ya tidak usah dipikirkan yang belum kembalikan subscribe ya dikembalikan subscribe-nya kalau yang sudah tidak apa-apa yuk kita belajar bersama sukses bersama jadi intinya eh, ingat sahabat-sahabatku jaga kesehatan jangan lep lep lep lep lep lep lep mulu mencari mencari jam tayang jam tayang jam tayang ah, puter puter puter lihat deh video saya di video saya tuh makanya jangan di skip kasihan ya habis lep gaya gaya gaya seminggu kemudian dua minggu lab berturut-turut malam wah gaya kolab kolab kolab akhirnya nambruk sakit kasihan deh lu ya, kita harus pakai otak karena saya ngomong begini kenapa mohon maaf ya saya bukan menggurui saya pernah merasakan seperti itu aduh rubah mindset kita yo mindset kita slow aja slow slow kita cari ilmunya teorinya slow ya thank you thank you thank you ya untuk sahabat-sahabat kita yang sedang sakit semoga cepat sembuh untuk yang sedang mencari 10 dolar semoga cepat berhasil mendapatkan 10 dolar untuk yang mengejar jam tayang lihat dah cara-cara video saya tuh dah nggak usah banyak ngomong nggak usah banyak saya bohong saya bo nggak bohong saya demi Allah Rasulullah saya melakukan seperti itu ya yuk ya untuk yang sedang mencari subscribe tuh pemula tetap semangat yang penting jangan terlalu barbar ya yuk pasti kamu bisa. Yuk, buktikan pada saya kamu bisa ya. Yuk, yuk, yuk, yuk, yuk. Oke, okay. thank you, thank you very much. Semoga uh, bermanfaat dan berhasil. Ya, keringetan. <laughs> ya, tetap semangat, tetap semangat ya. Hmm. Thank you, thank you very much ya, my brother, sister, grandmother, sis, beautiful ya, uh, uncle, brother, yo, iya dan Pak Haji ya Pak Haji Bu Hajah thank you thank you yang cantik yang emu thank you thank you thank you thank you I love you I love you I will keep you thank you thank you jangan lupa salam silaturahmi like nya yang di skip kalau bisa lu enak lu kalau nggak di skip banyak iklan banyak penghasilan sekarang saya muncul iklan banyak sama anda di skip Bila Anda sudah di monet muncul iklan, kita bisa melakukan seperti itu juga, di skip juga sama orang lain. Mungkin sama saya, anda melakukan sama saya seperti itu iklannya di skip Anda akan merasakan balasannya balasannya di akhir kemudian bukan dari saya tapi dari orang lain bakalan seperti itu yuk kita rubah kita rubah kita rubah biar ada penghasilan juga bekerja juga kita enjoy biar kita bisa ke Ka'bah bersama-sama ya oke okay, thank you thank you thank you thank you thank you semangat Indonesia I like Indonesia